Okay. I wake up now with Thomas Levy and I was having nightmares so I don't go sleep more and he's gonna go was it Aido? Oh my god his mother don't talk she she say I'm purple Ok, No, it's que agora eu tô I have an exam today, and I need so I should have another one in the back. I my phone. I'm going, okay? Oh my god, come here. Lo que tú quieras. I'm going, okay? Dulce, mira. Gente, olha com quem eu tô aqui, com a famosa Agostina, com o saco de lixo. A gente vai no mercado agora. Sim, vai criar daqui a pouco um canal no YouTube chamando Agostina TV. Porque ela tem mais sangue que a gente, as pessoas preferem ver mais ela do que a gente. E eu vou ver se eu falo mais português quando eu tô mais andado. E agora a gente vai no mercado, não sei se já falei, acho que já falei, mas tá frio, a maré tá baixa. E é isso, gente. Vocês deixem aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, tipo, indo no mercado e gravando as coisas. Porque geralmente fica eu e a mãe do Tomás na casa. O pai do Tomás está trabalhando. E aqui, ó, eles reciclam. Todo mundo respeita esses dias eu fui colocar um negócio no lixo, acho que uma garrafa. Aí o pai, das, o pai né? do Tomás falou assim. Oi. Ah. A quatro patas. É um ninho. A Deixa eu carregar meu erro. Olha meu erro. Olha, gente, olha a diferença de altura. Uhul. Como é seu nome? Meu nome é Maria Lúcia A bosta. Não, <laughs> vem, <laughs> É, de Você não quer deixar levar meu filho? Uhum. E é isso, gente. A gente vai indo agora. Gradeira Tony. E chegando lá eu gravo mais. Aqui é tudo assim, gente. É tudo bonitinho, tudo simplesinho. E a mãe tá mais olhando. O que que foi? Engraçado é que aqui de noite eles deixam as cadeiras aqui, ó, assim, ó, na rua. Eles fecham o lugar e deixam as cadeiras aqui. Tipo assim, não assim, né? Mas empilhadinha junto. A gente vai nesse? Hoje a gente vai no dia que um menino falou que tinha no Brasil. Eu acho que eu tenho, agora lembrando, tinha um extra, fecharam e colocaram um dia, eu acho. Eu acho que tem. É, eu acho que tem um dia lá na minha cidade. Não tenho certeza, gente. Mas é isso, aí ali tem um parquinho que eu quero muito vir. É muito bonito. Só que, gente, tem... <laughs> É muito, muito bonito. Só que tem bastante criança, às vezes. E hoje, como tá frio, não tem tanto. Cinco barras de pão? Você viu? cinco barras de pão, um euro. Muito barato, coisa eu vou gravar aqui. Que é isso? <laughs> Você deixa o carrinho ali e depois você pega. Tá vendo, gente? Ela deixa o carrinho ali ninguém rouba. Isso que é lugar, viu? Agora eu vou contigo. Canal Angustina TV. Vira. Dá pra tá <laughs> Esse carrinho tá ruim, ela vai trocar. Não sei o que é isso, mas parece ser gostoso. com uma padaria também. Tem bastante coisinha. E não é caro, gente, ó. Isso aqui. Um desse é 35 centavos de euro. É coração, 29 centavos. Ô, mira. É que eu gravo. Não? Você Ela <laughs> quer que eu faça isso, mas dá vergonha. Mas tá vendo? É tudo baratinho. Por isso que a gente é gordo, por isso que a gente come. O pessoal acha que a gente, tipo... Não. Pode eu não sei. Este é chocolate por dentro. Este também, cacau da É tudo chocolate, gente, tem de chocolate. <coughs> Ah, eu não sei, eu não quero nada não. Não querem? Uh -uh. A ah, mãe do Tomás, ela oferece tudo, gente, tem que falar melhor que isso. Ela vem e fala assim, o que você quer? Se eu falar que quero isso, isso, isso, isso, ela vai dar tudo. Depois a gente conversa sobre isso. Aí agora a gente vai levar aqui. O pessoal olha mesmo. Ó, ó o preço das pizzas, gente. 2 euros. É que assim, se converter, fica mais ou menos o preço do Brasil, fica, mas aqui é como se fosse 2 reais. E é tudo muito barato. Salgadinho 94, 35 e os pacotes grandes. Ó, ela me ofereceu as coisas de novo. Olha o preço do Doritos de 200 gramas, quase. Tá, 1,30. E na segunda você paga mais barato? Não. E é assim, gente, ela oferece tudo. Esse é o suco. Se me caiu. Qualquer um, né? Se me caiu. E se dobrou. E todavia está <laughs> Ela disse que esse tá, caiu no chão e deixaram ali. Ela pegou Vamos esse, é melhor. certo mano. E as coisas, ó. Eu não sei se é o pacote de água ou uma água, 40 centavos. Muito barato. É. E esse é o que eu tomar. Tomou no. No. É? É? ah, no cu. <laughs> E se achar que toma, se tomando. Esqueci o nome do lugar e ele gostou. E custou 85 centavos. E gente, eu vou gravar tudo mesmo. E quem gostar disso fala que eu gravo mais dos outros lugares, tá? Na água? Esse daqui é o preço de uma? É o preço de tudo isso? Não, uma. Ah, então tá, gente. É o preço de uma. Essa é 24 reais cada uma. É ah, entendi. É. E essa aqui? Ah, então tá certo, gente. Mas não fica caro não, porque é centavos. A gente vai trabalhar aqui com coisas não cambiando pro real, tá bom? Pra vocês como é barato as coisas. Ah, ela tem um lixão de compra dela. E aí a gente vai escolher. E assim, todo mundo aqui é assim. Esses dias eu tava andando ontem, tava andando na rua e o cara do nada, oh! tipo, um berro falando oi, eu, não. Porque aqui todo mundo é educado. Sim, pro Brian, pra mim. Ai, gente, aqui tem muita coisa que lá no Brasil não tem. Pelo menos é onde eu moro, né? Não sei em outros lugares. Mas pra mim é tudo muito barato. Mesmo, tipo, mesmo se converter às vezes, é E eu vou gravar isso. Tenta evitar gravar as pessoas. A ah, ah, norma, a salsichita. É essa? Essa. Né? Deixa eu colocar aqui. as pessoas estranham uma câmera, mas é, gente, eu tô aqui pra gravar pra mostrar, olha o produto de limpeza. Não sei se tá barato, porque eu não tenho produto de limpeza. Mas pra mim, 70 centavos um sabão em pó é barato. nem... Que isso? Sal? Sal pra lavar louça? Ah, lava barriga. Que isso? Ah, máquina. Entendi, gente. Este é um, um este. E se compra dois... É barato. Não sei se é barato, gente. Mas é barato. Ela tá falando que é barato, ela tá pegando, é barato. Mas acho que tem um desse no Brasil. Mas as coisas não é tão baratas assim. Vamos carregar aqui, pô. Ela coloca aqui no cantinho e pega as outras coisas pro setor. O que mais? Isso aqui é papel higiênico. Lá no caso, mas eles geralmente não usam. aqui. <laughs> Essa aqui é a caixinha para limpar o nariz, que eles usam bastante. Ah, bastante né? <laughs> tela. E por quê? esse é, é grande? Né? Esse é grande, daquele um menor, aí ela dá pra tirar. Ah, a todita. A todita é para Tomás, que o Tomás só limpa a bunda com isso, gente. Ele e o pai dele. Parece bebê. Aí é como aqui é barato, eles compram mesmo e usam como papel higiênico. É mais higiênico. Ah, e hoje é aniversário do pai do Tomás. É baratinho, olha, 70, 60 euros, duas unidades? Não sei, não entendo, gente. Mas é barato. Vou correr a leite? Vem com o microfone, microfone headphone. Aqui o pessoal vende coisa de pacote grande, tipo assim grande. E aqui, gente, as coisas gostosas. Ó, olha o preço dessa barra desse tamanho. Por 3 euros. Essa aqui eu comprei, não gostei muito não. Mas é isso, gente, olha. Olha, ninguém falou Ela falou, escolhe o que você quiser. <laughs> Tudo. Mas eu fico com vergonha. eu nunca pego nada. Mas eu também, gente, tem tudo aqui sempre. Uma a caixinha de 2 euros. Não sei aquilo, né? Não sei. É tudo. Quero então, tudo. Quero... <laughs> Vou correr uma de cada. ah, não sei. Ah, eu não sei. Vou pegar uma caseta, gente, porque esse é tipo aqui. É tipo um Kinder novo. Eu sempre como esse. Não. Ah, eu não sei. Tô na dúvida. Se eu pegar dois desse, o segundo sai por 50 centos. Mas eu pego a caseta mesmo. Ou pego outro pra provar. Não sei, gente. Ah, eu não sei. Eu sou de Libra. Ela faz eu escolher as coisas. Que negócio? um chocolate. É. Eu quero galleta. Que? Galleta. Que Isso, é isso. Ah. Tá vendo, gente? Gente, só que a melhor quer, ela fala, você quer, não quer só isso, você quer, você não quer mais nada. Conheço muitos que fariam assim, vamos embora, vou te dar. Que, quer dizer, vamos embora, eu te dou nada não. Muita gente é assim egoísta. Deixa eu carregar. E agora a gente vai pagar. Gente, a gente tava gravando, aí a moça falou assim, que isso? Angustina, ah, porque tem um canal em Brasília. A moça, ah, ah, ah, ah mas não pode gravar. Não, mas a gente já tinha terminado mesmo. Ele é encargar gente nem queria. Né, gente, a gente não tá roubando, a gente tá mostrando e ainda tá falando bem. Tá sendo propaganda. Falando propaganda de graça e falando muito bem. Saboria. Mas é isso, gente. Agora a gente vai voltar pra casa carregando esse carrinho aqui. Para ver, me puxa esse saboria. Não né? creio que não. Agora a gente vai subir lá e depois eu gravo mais. E agora a gente vai pra onde, Agostina? Pra... pra pra Palmeira, Palmeira, Palmeira. Ah, Palmeira. É engraçado esse negócio, né, de internet. Vocês querem que a gente grave tudo e ao mesmo tempo a gente não pode nada. A gente foi gravar no mercado, aí depois a moça ah, não pode. Se a gente entra numa loja, a pessoa vai falar assim, ah, não pode gravar. Tipo, a gente nunca sabe. E a gente fica com medo, porque às vezes a pessoa é rude. E onde quer que eu vá com a câmera, eu e o Tomás, quando a gente entra... É, capi? <laughs> E toda vez que a gente entra em uma loja, alguma coisa assim, com a câmera, todo mundo, já fica alguém seguindo a gente. Tipo assim, pensando que a gente vai roubar ou tá gravando alguma coisa que não pode, sei lá. Aí é complicado. Aí agora a gente vai pra Palmeira e eu vou gravar um pouquinho do caminho. E quando voltar pra casa a gente conversa mais em português. Gente, aqui é onde o Tomás... É bem ali pra frente. É onde a família dele sempre vai. E a avó dele mora aqui, parte de cima. É, como que é o nome dele? Papai Noel. Não, Papai Noel não chama Papai Noel, tem nome. É Papai Noel? Não. Sim, Papai Noel. <laughs> aqui é tipo uma praça. Onde tem as coisas de Natal, aqui é onde vai nevar. A gente vai vir. Tá Agora vai no banco. Agora a gente tá fazendo tempo aqui pra buscar a prima do Tomás ali. E a gente tava andando, andando, andando, andando, andando e não parava de andar. <laughs> Não me diga que não mais que anda, anda, anda. Agora a gente tá esperando aqui a prima do Tomás com a Angustina Ela vai passar o batom. Uhum. Que guapa, que guapa. E é isso, gente. Agora a gente vai esperar aqui uns 10 minutinhos. Não me corra haciéndome el cigarro, sino secretamente haciendo una marihuana. ai, ai, é, é muito bom você sentar num lugar e não ter medo de gravar com uma câmera. É clean. Que? Mira, que bonito! Quem quer comprar 10 euros, 10 euros, 11, 11 ou 15 euros? Ah, ah, rifa, rifa, rifa! <laughs> Mas é isso, gente. É muito bom você sentar aqui num lugar assim, tipo, não ter medo. Eu não. Pelo menos eu. Em qualquer lugar que eu paro lá na minha cidade, tipo assim, até em frente de casa, eu não me sinto tão seguro, não. So, can we leave? I told you that you can go. Eh? It's super late, guys. Guys, I'm saying... We have to go to the birthday of my father. Look at the face of my mom. She's super angry. because this guy has spent 40 minutes getting ready, changing shoes, changing everything. Guillermo, venga ya. Must go. Guys, we are finally leaving. This guy has taken 45 minutes ah, just oh, to get ready. My ass. Uh, my mom was there waiting. She was super angry because it's super late. And he didn't give a fuck. He was there just like, okay. Oh, so, he's gonna make a plan with his mother saying that he forgot the phone. No, you. Thomas, you picked the phone? No, you. You said that you forgot your phone. Uh -huh. You said that you forgot your phone. Babe, wait. Mamá. I forgot my phone. Se le ha olvidado móvil. <laughs> She's not for yoga today. Guys, we're gonna buy a cake for my father. And we are trying to choose which one. Babe, only one. We only have that one. I'm gonna put the stones for him. No, but I think that this one, you know, because that one is too big. But that one is so good. That one looks better. You want that one? Yeah. It looks better. Don't have more. I'm gonna pick that one. Wait. Was that one Thomas Zavlejov record, so pick that cake and later we're gonna yeah, see more. Today he was in the supermarket and they told him to stop recording. So we are free now, but yeah, it's that one. Guys, we bought these candles. That's right, Feliz Cumpleaños, but it's our thing. Which means happy birthday, so In each letter is a, a candle. candle. I want to buy another one, which was that like was this. super ugly. It's kind of super cool, guys. Super ugly. It's big for not. I want the only with light that was more cool. And it's like, mm, mm, mm. so we picked that one. Look the size of the dog. Somebody broke it. He's there? Yeah. You have to remove this. Bueno, sí, a tomar por culo. Da igual, da igual. He's there, are you sure? <laughs> Está quemando. Es que estaba ardiendo esta vela. Hombre. ¿De De mi sobrina que lo vende. vende? De ella. Es muy chiquenita. No, para después taparla. feliz. Otra vez, feliz. ya en casa lo ves que dado casa, sí. A él le gusta pregunta. Él le gusta En la calle, en la calle. En la calle. Sin pijama, sin pijama. A ver, enséñalo, papá. pijama, yo sin pijama, sin pijama. guys, we are going home now. We are we were having a coffee with my family because it's the birthday of my father and it's Christmas. You can see here the, the decoration. Almost you can see the toma, no te lo Andrea, llévatelo a Brasil, Andrea. sí, sí, fue, mi mamá pegaba. Te pega, No, que te lo llevaba. Ah, que se... el bolsillo. Christmas lights here. For those that never see Christmas lights. Christmas lights there. Because it's Christmas, right? Oh, oh. No, it's not. I stopped the, the, the video by <laughs> mistake. But yeah, for me Christmas starts now, like in the December, in the middle of December when they put the Christmas lights and everything. Guys, we are going to sleep now, okay? Yeah. It is midnight. And 25. We He was just sharing the video of today. That is, we gotta post videos every day, but the video gonna go. I don't know. In the final or after, I don't know. I think that in the next week. Yeah. So we hope that you like the blog. Today was it was a bit weird because it was only Guilherme, you know. I mean, most yeah, of the but guys, listen. If you if you like that kind of videos, I think I'm gonna speak in Portuguese because no, I speak in English so people understand. No, but I talk in Portuguese before. Então, gente, se vocês gostaram do tipo de vídeo que eu gravei, é, deixa nos comentários, tá bom? Eu sei que vocês gostam assim, quando eu tocar muito mais. Aí eu falo mais em português, tá? Enquanto ele não chega. so if you like this kind of videos you leave it in the comments yeah i know that many persons gonna <laughs> complain like when we speak in portuguese the person in, uh, that is speaking english complain when we speak in, spanish the person that is speaking portuguese and in complain. English complain. When speak in English, everybody complain. Like we cannot do anything, you know, guys. Like okay, we <laughs> we say this already, but I always have the same comment to be title, to be title. And it's something that don't go happen, you know, because the vlogs are too longer for we put subtitle. Like before, me and Thomas take like, I don't know, one hour for more or less. For a video of... Uh, for a video of... Six, seven minutes. Yeah. And the vlogs are like videos of 20 minutes, a half an hour, you know. Because we want to show a bit of four days, even if it's ah. nothing because they have 24 hours. If you think, imagine if we had to put subtitles first, we wouldn't have time to enjoy because yeah I want to enjoy with him. I have or, to study or, or post videos like one day yes, one day no, or like now every day. Like imagine this, how would be we wouldn't out. be able to do that, and then the no. videos would be super short because we would be like, okay, baby, let's not make a video super long because the subtitles because they will spend a lot of time with subtitles and then when we put subtitles nobody watches the video with subtitles that is super sad you know i understand that i have many parents that watch it but when we saw like for example 5% of the persons watch the video subtitle in portuguese 3% in spanish like and the rest you know and one more thing. Uh, some people have been asking about uh, paper. Like yeah, for what is paper? For what we created? The thing is that uh, before I, our second meeting, people ask like, guys, I would like to help you. I mean, I would like to help you to pay the second meeting. So we came up with the idea that we could create a PayPal account for those people that want help us to have the second meeting to that person that want helping us to improve the quality in the channel and everything you know because in the end with YouTube we don't <laughs> receive a lot of money you know uh, we have it there we are not asking anybody for money mm, yeah like of course no those ones that want helping us is the one that check like mm, and help you know okay not so many persons help but those ones that help make our second meet come true you know because we pick the money that we have the money that we received from YouTube and the money of those persons that helped us and they are here right now together you know and some person some persons helped us like ah I'm gonna give the thing of the, the tripé of using the camera somebody give it a light for putting the phone so when it's dark we can record somebody give like eh, it's not something stupid of we could do because it helping us you know and we are only thankful for those that help you know and is that if somebody wants to help we would be super thankful but we understand that people have better things to do with their money you know yeah we just have it there just in case somebody wants to help so mm. we don't have to be sending the link to anybody yeah because in the end it's like the first time that we posted some persons comment was like oh my gosh go find a job oh my gosh gonna do it or this like eh, guys it's not easy record for to youtube like eh, we cannot talk about other coups but to us is really complicated. Our relationship is already complicated because because we are yeah <laughs> yeah because we are a long distance relationship. So imagine create things for post to post and like fire from the others with problem Wi-Fi and keep that make the person interested in us and like it's not easy and then record everywhere and like how happened today I was recording the supermarket and the like you like, no, you cannot record here. And I have to stop. And the same way that we want to show everything to you guys, we cannot. You know, and the person like, oh my gosh, you guys, you go show this, this, like, we try. Like, relax, guys, because we have three months. Yeah. So I was thinking before he came here, like, okay when he comes here we can go to this place then in the day after we will go to this place and then in the first weekend that we spend together we will go to this place and i was thinking like okay he's gonna see everything in two weeks and then he won't have anything else to see so we will we will show everything it's the same with you know many things i mean I, when i mean that i mean to for them you know because we will record we will show everything but we will take it slow okay because is the way of having to, to make you guys entertaining because imagine we record everything in just one video but yeah this was the video of today right yes and guys one thing like it's super <laughs> sad to see that like 5000 persons <laughs> watched the video and only 300 like like okay can be something stupid guys but it's really helping us you know it's something really important so please every time that you watch a video of us like it if you can comment anything you know like a emoji or something that gonna help us you know because it's something that we need for make the channel grow and we can earn money for pay the next <laughs> meeting and the papers like if you're gonna marry for pay the, those papers this the other because it's complicated <laughs> work with youtube you know super but yeah, you are giving our best to you guys. We hope that your guys enjoying the, the videos, you know, because it's something that we like to do. We are super shy to record and everything, you know, but we do it. <laughs> So, is that? We're going to sleep now, guys. I'm mm, super yeah. sleepy. Good night. Good night, guys. <laughs> Have everybody. Parou, chegou. <laughs> muito porco. Mas é isso, gente. Até uma boa noite pra vocês, um bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês estão assistindo isso. E até no próximo vídeo.